nantsi apha ibhodini ijonge kuthiwani phaa diphi ianswer kungawo 23 ayiwanti umfumene njani kungawo ten nabani nemivo eyi-nine masisibale sonke eight nine ngu-nineteen kuthiwa dibanisa ngaphi No, four. One, two, three, four. Ne? Ukuyenza lula laa nto siyaxoxa phaya kulaa group ndincedise ndithe senza ntoni. Very good. Sidibanisa u-one phi mntanam? Kula nine. Yangubani? Yangu-ten. So kufuneka senze njani ke ngoku boy? because ngubani lona kuten very good ukuyenza lula sithini sithathe laa ten ugcweleyo simthini simbeke phaya yabona isesisi siphumo esinye isesi siphumo esinye ngubani isiphumo twenty three mamelake nantsi enye ke ngoku esizawuyenza forty five dibanisa twenty